¡Oh, Hola, chicos. Yo soy Dasha. Hoy Dasha intentará superar el reto de orificio en la pared de cartón. La pared es súper alta y cada vez el orificio se irá haciendo más pequeño. Dasha tendrá que pasar a través del agujero para poder superar el nivel. ¡Comenzamos! ¡Dasha! Hoy toca pasar por un agujero. ¡Fácil! ¡Muy bien! ¡Uy! Parece más pequeño. ¡Oh, no! Sí que era más pequeño. ¿Qué te ha pasado, Dasha? ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? que te has llevado el trozo de cartón, que te la has llevado, ¿eh? Que te la has llevado. Muy, muy bien. Necesito perder unos kilitos para pasar por aquí. Venga, vamos. No. Que no puede. ¿Qué eh, pasa? Venga, corre. Vale, me he quedado atascada. Gracias. Pasa. Dasha <laughs> quería pasar, pero no sabía cómo. Mirad lo concentrada que está metida en el orificio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, cariño? ¿Eh? ¡Dasha! Está de broma, ¿no? ¿Por dónde paso? Esta vez a Dasha no le cabía ni el morro por el agujero. ¡Ay! Me darás un premio por aguantar estos retos, ¿no? Vale, vale. Que nos lo pasamos juntos, Dasha. motherfucking eagle.